Всем привет! В данном видео подробно рассмотрим, как э, записать либо стереть э, диск DVD RV в операционной системе Windows 10, Windows 8. То же самое, в принципе. Что ж, перейдем рассмотрим. Я уже выгодил свой э, дисковод. Переходим в этот компьютер. Видите, здесь диска нету и один здесь виртуальный. Сейчас затолкаем его обратно. Смотрим, сейчас у нас появится диск. Записывать на данный диск мы будем фотографичку. Видите, он абсолютно пустой, здесь ничего нету, DVD RV. Запишем вот такую фотографию. Когда жена звонит мужу, что делает в это время муж? Ну, как всегда, говорит, да, любимая, я тебя слушаю. И нежно зеваем, да? Открываем наш диск, просто левой кнопкой мыши, кидаем нашу фотографию. Все, в этот момент уже и началась запись. Сейчас данная фотография записывается на наш диск. Я специально не беру большие файлы, чтобы можно было смотреть наглядно. Вот он наш диск. Вот наша фотография на диске. Откроем ее с диска. Она сейчас открылась с диска. Что ж, сейчас я диск выкачу. Вы видите то, что она пропадет. Я выкатил диск мы видим то, что фотка находится на диске. Это компьютер. Снова вставляем наш дисковод. И сейчас я уже покажу, как стереть DVD-RV в Windows 10. Делается это тоже довольно-таки просто, не, даже не сложнее, чем стереть флешку. Единственное, то, что может э, занять больше времени, а в связи с тем, то, что флешки мы раз удалили, все форматнули и так далее – вот наша фотография на диске. Можем ее скачать. Здесь, видите, заменитель и так далее. Давайте в папку скачаем, обновить, создать папку, в папку и в папку скачаем. Так, надо показать вам в папке-то то, что все пусто. Вот ну, в папке все пусто, мы скачиваем с диска. Вот мы с диска скачали данную фотографию. Заходим в папку, фотография в папке. А давайте еще и папку сюда эту кинем на диск. А, стереть DVD-RV проще простого. Правой кнопкой нажимаете по приводу, вот здесь вот правой кнопочкой DVD-RV, диск, правой кнопкой, и нажимаете «Форматировать». Выбираете кластер, форматирование, по умолчанию, не по умолчанию, емкость диска, Метку то вы можете сделать. Можете переименовать вообще диск. Давайте его переименуем. Какой-нибудь другой. DVD RV Котяра. Мы его переименовали. Быстрое чистое оглавление. Начать. А вы удалите всю информацию на диске. Да. И в принципе мне вот сейчас на данный момент слышно, как а, диск стирается. Единственный минус то, что это занимает в принципе побольше времени, чем с флешкой. Если у вас э, был большой объем данных на вашем DVD-RV, то это займет какое-то время. Ну вот, форматирование завершено. Закрыть. И видите, диск у нас теперь называется DVD-RV Котяра. А, нет, да, DVD-RV Котяра. Сейчас мы его достанем, извлечем. Извлекли диск. Давайте вернем его обратно вернули обратно. Сейчас котяра наша загрузится. Понимаю, довольно банальная информация, но, как показывает практика, большинство людей этого не знают, этим не пользуются и устанавливают все различные неры и так далее, чего совершенно в десятке практически не надо. Видим, диск у нас пустой, давайте котяру нашу сюда снова запишем. А, издевательство над диском, но мне в принципе не нужен. А, диски отошли. Скоро будем их в музеях показывать. Снова достанем нашу котяру и посмотрим, записалась ли наша котяра. Так, не хочет отдавать мне диск. Вот он отдал мне диск. Вернем обратно нашего котяру. Конечно, информация банальна, но об этом, как показывает практика, 90% россиян, а может 80, ну, 90, ну, ближе к этой цифре, этого не знают. В школе этому тоже не учат детей, так что как человек, учащийся в школе, могу сразу сказать, то, что в школе меня этому не учили. Даже компьютер не учили включать. И вот оно, наша котяра звонящая любимой жене или жена, записался. А так, всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр, всем пока.